اوه السلام عليكم اليوم معنا لا بلو لوكسيوز ديال لي 4 4 في العالم لا بنتلي بنتايغا دو ليكستيريور دونك لا بنتلي بنتايغا باينه بهاد لا كالونتري ديالها كبيره اون كروم هنا لي فو ديالها فول ليد أه هنا داروا الديسترونيك في جوج جهات هو بلوز افونسي الديسترونيك ديالها هاد لا فيرسيون اللي عندنا فيها لي جونت 21 بوس دونك راه كاين تتخرج بال 20 وال 21 وال 22 وكاين واحد لو تروك هنا زادوه في لي زيل هنا مكتوبه بي واللوغو بلوز امبوزون اللوغو ديال بنتلي آه لي ديسك ماشي بيرفوري حيت هاد هاد 4 4 هادي سي 4 4 لوكسيو دونك ما محتاجش دي ديسك بيرفوري واخا فيه موتور كبير دبل في 12 ديال 608 شوفو آه لي فيرسيون ديال الموتوريزاسيون اللي فيها كاين le diesel V8 عاد كاين لو في 8 اسانس فيه 550 شيفو وهذا هو le plus grand W12 608 شيفو 700 نيوتن متر المهم moteur puissant mais مديور عليها باش تمشي طوموبيل مرتاحه donc واحد الحاجه انا ما عرفتش فين مخبيين هاد ال W12 هذا هنايا تنقلب تنشوف vraiment هذاك الشيء تيبان من الفوق مسدود en même temps راه كاين الموتور تحت واحد le monstre. نهضروا على لاغيير ديالها اللي فيه واحد لي زيل عراض دونك ملي تكون انت سايق لا فواتور تيبان لك من الريترو بانك سايق شي حاجه كوستو روبوست المهم تتحس الي امبوزونت لا فواتور you one of a kind. Homie, you hell of a guy. You ain't doing no good. Living your life around lies. Everybody got their flavors. I'ma show them what I'm made later. Y'all gon' get a taste. Time's up, fool. Wake up. I'ma show you who the real me. I don't care if you don't feel me. I'm excited about what will be. Y'all people better know this. I'm flow this. I'm emotion and controlling. هنشوفوا الكفر ديالها طم طم طم طم coffre كبير واحد la qualité ديال هاد التيسو دايرين هنايا عرفتي واعره كتحس بها رطبه هنا واحد l'option باش كتهبط الطوموبيل كتطلع je sais pas واش داروها واش باش تجلس تجلس هنا مرتاح اجي نشوفوا هاد البنتلي اللي من الداخل كي دايره vraiment luxueuse بزاف عندها les tablettes لور الكونفور اكسيبسيونيل دابا نطلع نشوف شوفوا واش نرتاح كنجيو بلاصه les sièges full électriques عندك لي طابلات هنا les commandes ديال la clim واحد le détail هنا آه، باش كت كتسد هادو اللي كيخرجوا la clim وهاد le style ديالها فينتيج شي حاجه بحال ال old school وهنا le bois عندنا و les rangements فيها بزاف ديال les rangements لي هنا les vitres كتتحكم بهم بجوج من جهه وحده ونيت باش كتسد عليك les portes pour les vitres ال bouton ديال les vitres المره الاولى كيطلع les vitres المره الثانيه كيطلع le rideau هنا pour confort ديال الناس اللي كيسافروا لو la tablette فيها les applications la musique كلشي هنا les applications ديال ترين اللي فيها لي جو بزاف دي تروك ميتيو المهم اندرويد داكشي يلا نشوفوا لو لو سياج كوندكتور واش تهلاو فيه ولا لا لو كوير لو كوير ديالها لا فينيسيون ديال شاد 60% من لو طوا ديالها elle est énorme l'écran est moderne. Donc, euh, la radio avec téléphone jusqu'à ce qu'on ait fait et qu'on fait le CarPlay. Navigation, diallo. Donc, tactique à fif. Euh, la montre ديال Bentley Donc tu دونك داكشي تعودنا chauffeur نشوفوه والجيتاس ديال Bentley هذا اكسيبسيونيل بوحدو بشكل فيه هنا اللوغو ديال بنتلي بي هنا بي باش كدير الباركينغ نهضروا على واحد الحاجه لا سونو لا سونو فيها هي اوع سونو كاينه بور لانستون واحد اللوجيك كنجبدو من هنايا كونترولي لا كليب سامبا سي لا بروميير فوا اللي كنشوف بحال هكا غنشوفوا لا كوندويت باش كنحسوا ملي كنصوب هاد لابنتايدا دونك لو كونفور اكسبسيونيل وواحد الحاجه واحده اخرى ما كتسمع حتى شي حاجه برا le niveau d'insonorisation طالع بزاف كتسمع حتى شي حاجه بحال غادي بحال ما راك ما محركش كاع غندير واحد l'accélération بها سمعتني لاكسيليغاسيون فريمون كاع الا كان شي واحد ما شافش الفونو راه تيرجع اللور كما كتشوف في الكاميرا فريمون في واحد الكوب تبارك الله راه حماق الطريق على امبوزي تخلع في الطريق الناس فريمون تعطيك واحد الهيبه يحترمك بنادم في الطريق وكنشكرو بزاف البروبريتير دو لا فواتور اللي واحد لا فواتور كي كوت فريمون شير صعيب باش نلقاوها باش نديروا ليها تيست درايف